はいどうもコミですさて本日は積み組さんからお届けしてまいりますえーとですね今日はあのー、ちょっと昔まあ昔って言っても半年1年経たないぐらい前かなあのタウンホール12でもう反則級に強いっていう風にあの言われていた天才ドラゴンっていう あの戦術があるんですね。あのライトニングを打ってから、えー、ドラゴンをドバーって出す。まあ、これタウンホール11で結構、あの、もうそれこそ反則級でしたね。これさえやってればもう全開取れるんじゃないのぐらいに、あの、恐れられていた戦術なんですけども、まあ、これのタウンホール12バージョンというのを見ていきたいというふうに思います。で、まあ、どんな戦術かっていうとですね、簡単にまずは動画見た方が早いと思うので行ってみたいんですが、こんな感じですね。 えー、っと、これ。回転陣さんがやっているこのアタックがそうなんですけども、あの、対空砲ってね、あの、タウンホール12において、クエイク1発プラスのライトニング2発で折れるんですね。で、これをまず折っていきます。こんな感じ。ライトニング2発のクエイク1発。で、こっちもそうね。これ、ライトニング2発で、クエイク1発。で、 折っていくんですけども、まあ、この時にね、多分ね、えー、デンデンさん、少し、あの、合チ戦でもね、これ練習戦で少し手を抜いたかもしれないですね。この、えっ、ー、と、アーチャートとかに一緒にかけちゃうと結構、あの、耐久火力が一気に落ちていいんですけども、あの、ここは、えっ、ー、と、まあ、外側のね、えっ、と、迫撃をカットすると、ドラゴンが外周に広がりにくくなるっていう面もあるんで、まあ、そういうとこも狙ってるかもしれませんが、えっ、と、選択を、えー、迫撃の方にしましたね。で、 まあ、こんな感じでいくんですね。ドラゴンって、マルチインフェルノそんなに怖くはないんですよ。体力が高いから。で、おまけにこう、トームが序盤でかけられると、ドラゴンたちがもう前半部分でほぼほぼダメージ受ける要素がなくなるんですね。これ、トームが遅れた、だいぶなんか、レネさん今回 <laughs> ミスっているな。おおちょっと突撃艦がタウンホール届く前に破裂しましたね。あ、これは多分だいぶミスってんな。だいぶミスってるんですけども、あのー、エアスイーパーにね、 本もドラゴンが当たってないのが分かりますかね安いパー全部書くと、こことここかなこことこことここにあったんですよ、こういう風に。なんですけども、これライトニングで折っちゃって、こっちはヒーローで折っちゃってるから、えっ、ー、と、ヒーロー。ヒーローで折っちゃってるから、これとこれがね、ドラゴンたちが当たる対空砲が1本もないんですよね。で、そうなると、 まあ、要するにドラゴンを倒せるその防衛がないわけじゃないですか。あと、対空の効果力って言ったら、まあ、防衛軍、えっ、ー、と、うん、なんだっけ、タウンホールのギガテスラ。あと、グランドオーデンソーぐらいですかね。まあ、アーチャークイーンもいますけど、相手の。まあ、その辺なんですけども、そういうのも全部このヒーローで処理してるんですね。これ、アーチャークイーン、相手のアーチャークイーンをヒーローで処理しちゃって、で、それと同時に対空砲もアーチャークイーンで殴り落ちちゃってるんで、 もうドラゴンたちが止まる要素がないんです。こんな感じなんですね。突撃艦へのトームが遅れてタウンホールを壊し損ねているにもかかわらず、まあ、これだけの余力が残っちゃうわけですよ。これ恐るべき戦術じゃないですか。 <laughs> マジで。これ完璧に決めたらもっと余裕になっちゃうっていう。 だからもう、多分、デンデンさんこれ、プラン見た瞬間に勝ったと思ったのかもしれないですね。 <laughs> あの、だいぶ、その、細かいところ、も合視戦だったら絶対にこだわるんですけど、ある程度こう、緩くやってもできちゃうというところですね。で、えっ、と、コツなんですけども、どこの対空砲でもいいから折ればいいっていうわけでもないんですね。えっ、ー、と、まず、えー、やるときに注目すべきは、僕どっちかというとヒーローのパートをどこに使うか。つまりこのアーチャークイーンとバーバリアンキングですね。 これをどこに使うかなんですけども、まあ、使うべきポイントっていくつか考えられると思うんですね。あの、対、えー、単ホールを殴っていく。まあ、これが候補1かもしれないですね。で、候補2は、ね、相手のアーチャークイーンを潰していく。これ候補2。で、イーグル砲を潰していく。候補3。さらに、これ、対空砲を殴り壊して、これ候補4ですね。大体こんなもんですよね。防衛具に関してはできればこれ、えー、ヒーローで触らない方がいいんですよね。 触っちゃうと、えー、例えばラバーハウンドとか空に反応しない援軍が入ってた場合にそれ釣っちゃって損するんであんま触らない方がいいんですけどもってなるとまあ今言ったこの4つぐらいなわけですよ、まあ、あとシングルインフェルノがあったらシングルインフェルノっていうのもまあ一応選択肢かなはい、まあ、こんな風になってますねそうするとパッと見て真ん中でこう割った時に左側のこここの部分のバリューがすげえでかいなと思いません、ね、こういう風に見ると なので、デンデさん、ここにヒーローをぶち込んでいったんですね。ヒーローをまず、ここに、まあ、ざっくりですよ。この辺にヒーローを使っていきましょうと。対空砲れ、イーグル折れて、アーチャークイーンも倒せる。まあまあ、ワンチャンエアスイーパーも潰せますよね。っていうことで美味しいわけですね。で、そうすると、残った対空砲ってこれとこれなんですね。だからこれにちゃんと笛いくとライトニングを当てていくという方法をとってるっていうのが今回の、えー、攻めになります。 まあ、こんな感じでヒーローカウントを決めてから、えー、そこで処理しきれない対空砲にライトニングを当てていく。で、まあ、当てるときにもなるべく周りの施設を多くね、こう、えー、巻き込んでいくようなところに打っていくっていうことを意識すると、だいぶタァンホール12においては、あの、アドバンテージが取れる、えー、ドラゴンアタックになってくるのかなというところですね。で、もう1本ちょっとね、見ていきたいというふうに思いますが、タンホール12のこれ、ライドさんですね。 のアタック見ていきましょう。なんかね、最近ね、パイロット名で呼ぶか、この、なんていうのかな、えっと、このアカウント名で呼ぶか、すごい悩むんだけど、まあ、急にパイロット名で呼んじゃったりするとね、多分、あの、見てる方、だ、誰のこと言ってんだとか思っちゃうかもしれないんでね、一応もう、この最近は、すいません、えー、アカウント名で僕に統一しております。 向きの皆さん、 <laughs> あの、おいおいって思ってたかもしれないけども、そういうことです。 <laughs> はい。あえてやってますね、ここはね。で、えー、こんな感じで、まずライトニング、んんと2発、プラスクエイクで折っていきますね。で、さらにこういう、さ、えー、対空砲、こういうのってさ、普通に、えー、なんだっけ、えロケットバルーンで折れちゃうんですよね。ってなってくると、えー、ここにヒーローを当てていくっていう、ま発想になるわけなんですけど、 えっ、ー、とね、これね、ちょっとね、考え方として、まあ、最後また、えっ、ー、と、プランニングのところを見ていこうと思うんですけども、まあ、一番バリューがあって美味しいのはここなんですよね。あの、アーチャークイーンとエアスイーパー、さらにイーグル砲もあるから。まあ、だけどもっていうことなんですよ。あの、ここに、えっ、と、入れていくのも一手なんだけども、えっ、と、今見てわかる通り、ここまでね、ヒーロー伸ばせないのよね、なかなか。ほら、こんな感じで。 いや途中で怒っちゃうじゃないですかなんで、えっと、そこまであえて無理やり見るんじゃなくって、え手前で落ちてもいいようなプランを作っています言ってる意味わかりますかねあの真ん中潰せなかったんですけども潰せなくてもいい感じになってるんですよねあのドラゴンたちの進軍ルートがこういう風になってるんですこれこういう風になので、えっと、序盤広めに出しておいてそれが狭まっていくんですこういう風にでそのまま終盤まで持っていける こういうふうにね。こういうようなルート作りをしているってことですね。なんで、一旦ドラゴンがばらけてしまったりしないように、あの真ん中の部屋にこう集中するようにね、ここのカットをしているということですね。で、えーとまあ、そこのカットをしながらもどういうことが起こってるのかってところも見ていきたいんですけども、これ対空砲多分これ壊し損ねですね。まあ、ま危なかったかもしれない。これ壊せないと結構痛いことになるんで。で、えっ、ー、と、ロックボマー。 を突破兵器に使っていますけども、えー、その中にはドラゴンライダーが入っていますね。はい。で、あの、これね、タウンホール13とか14使ってる人は結構忘れがちになるんだけども、実はタウンホール12にはすごい重要なポイントがあって、あのタウンホールの、えーと、破壊力っていうのが13や14に比べて圧倒的に低いんですね。あのギガテスラって一応タウンホール12では、えーと主力の防衛ではあるんですけども、 あの何せ壊れた後のその爆破に付属する効果があんまないんですよ。13とかだと、えっ、ー、と、スロー効果ですね。まあ、えっ、ー、と、フリーズ効果っていうのかながかかってきたり、ダンフォール10だともうギガポイズンですね。あの、 超強烈なダメージを与えてきながら、え攻撃速度も移動速度も低下しちゃうっていう現象が起こるわけなんですけど、それがないんですよね。なんで、タウンホール側から攻めれちゃうっていう利点があります。で、それを思いっきり綺麗に使って、この、え圧倒的な全開を取ってるということですね。はい。で、えっ、ー、と、もう一回見ていくと、もうここね、ロケットバルーンで壊さなくてもいけたかもしれないんですけどね。 えっ、ー、と、こっちにこう入っていって、この部分を潰す。で、マルチインフェルノをこう潰していくことによって、で、さらに防衛軍も処理できますよね。で、これをまとめてやっておくと。で、そうすることによって、えっ、ー、と、残った対空砲はこれとこれとこれですよね。で、えっ、ー、と、まずなんでこのうちのこれとこれを選んだかっていうのを説明すると、まず一つ目、奥側を選んだ理由は簡単です。あの、終盤に対空砲が残ってると、この辺の えっ、ー、と、金庫とか、ダクエリのタンクとかをドラゴンが殴っている間に対空砲がバンバンバンバン撃っていくんですね。で、それが体力マックスのドラゴンならなんとか耐えれる場面がだったとしても、終盤って結構爆弾とか受けてダメージ受けてるんですよ。削られてるんですよね。そうすると対空砲に届く前にゴリゴリやられちゃって怒っちゃうんですね、ドラゴンが全部。なんで終盤の対空砲はもう序盤のうちに、えー、ライトニングで折っておく。これ鉄則ですね。で、 もう一本なんでここなのかっていう話ですね。ここに関してはシンプルにこれサイドカット交換になるんですね。えっ、と、アーチャー塔と対抗がこれ隣接してるんで、これまとめてこれ落っちゃうと、まあ、この辺って別に、あの無条件で、例えばまあガゴとかウィザードでも削れちゃうような領域なわけですよね。なので、ドラゴンがこっち回ってもいいんですけども、まあ、いずれにせよ、この辺一帯が全部削れるわけですよ。トライユニットを使って一気に。で、そうなってくると、えっ、ー、と、こっちね、えっ、ー、と、縮小したいんですけども、 ここが削れてるもんだから、こういう風にドラゴンが進軍できるわけなんですね。こういう風に分かりますよね。こっちに触れちゃうと、外周に回っちゃうんですけど、そうさせないっていうことですね。はい。ドラゴン序盤出す面はある程度狭く保っておいて、全部にトームをかけながら、タウンホールの攻撃、あとは爆破ダメージをトーム中に回避することさえできてしまえば、 あと全部もう余力で押し切れちゃうので、それをするためにここの3次側のいらない区画、ま要するに邪魔な区画をカットしちゃおうっていうことなんですね。これが、あのー、ポイントになります。最後、対抗をね、何度も言うと、これ残っちゃったのは、 あの予想外の展開だったと思うんですけども、まあ、残ってしまったもののですよね、あの見てもらっての通り、ものすごい大量のドラゴンが最後残っているので、あれだけの余力がもう残って、えー、回しきることができれば、まあ、いかにこの戦術っていうのが理にかなっていて強いかが分かってもらえるかなと思います。まあ、何せ レベルマックスの、えー、ライトニングとクエイクをタウンホール12で使えるわけですから、まあ、これタウンホール13、14でも全然、えー、現役のね、えーと、攻め方なので、この天才っていう、あのテクニックは。あの12でそれが強いのは、まあ、まあ、自明というかですね、いうところかなというふうに思います。で、えー、ラスト。うんとね、 もうちょっと比較例として見てほしいんですけども、あの、ネクロボーラーをやる場合っていうのは、またこれと少し考え方が違うんですよね。えっ、ー、と、クエイク1発、ライトニング4発でマルチインフェルノを追っていきます。これ、ね、ドラゴンとは全然考え方が違うので、ここをちょっと要注意ですね。あのー なんだ、えっ、ー、と、まあ結構慣れてる方、だって僕のチャンネルよく見てくださってる方は、まあ、そこら辺抑えてくれてるんじゃないかなと思うんですけども、あの、ユニットによって何が得意な防衛施設で何が苦手かって全然違うんですよね。で、えー、対空砲はもうとにかくドラゴン苦手だけど、マルチインフェルノはドラゴン得意なわけなんですよね。なので、これを、えーと、多く残しておくと、えー、ドラゴンを別に あのなんていうかそれを自分で殴っていってくれるのであえてライトニングで壊す必要がないんですけどはたまたネクロラッシュの場合ってこの、ね、スケルトンたちをね、あとネクロマンサー本体をマルチインフェルノがゴンゴン焼いていってくれちゃう。で、かつマルチインフェルノって結構ね、この壁の外側から、あ、ごめんなさい、この壁のね、外側からこう射抜けないところにあったりするわけですよ、こういうところに。 なんでそこに対して壁に穴を開けてアプローチしていこうっていうことを考えるよりも、ライトニングでもうあらかじめ折ってしまった方が、その区画も丸ごと無視できるし、あの、お得なことが多いんですね。なんで、えー、ネクロを使う場合っていうのはこんな風に、えー、壁の中に囲われた、えっ、ー、と、マルチインフェルノっていうのを特にも狙い撃ちしていきます。が一方で、えー、ドラゴンラッシュする場合には、マルチインフェルノはもう完全に無視で大丈夫です。 で、その代わり対空砲、あとエアスイーパーですね。この辺をなるべく、え天才で折っていくっていうのがおすすめな使い方になってきます。で、まあ、のさっきちょっと対空砲に関して巻き込んでいくようなあの打ち場所っていうのを選んだ方がいいですよって話をしたんですけども エアスイーパーと対空砲がまとめてライトニングで折れる場合には、そこを起点にプラン考えちゃってもいいかもしれないですね。あの今回の、えーと、相手の配置っていうのは、さすがにそこまで、えー、っと、なんだ、密集というか、まあ、施設の密集、あの対空の防衛の密集がなかったんですけども、こんな感じですね。あのエアスイーパーと、これ、対空砲が結構ね、ライトニングの効果範囲内にあったりする場合も、あの甘い配置とかだったりするんですね。でそういう場合には、 まあ、例えばそこの、えー、この部分だとしましょうか。この部分をライトニングで壊しちゃいますと。ね、もう壊すことを前提に、じゃあ、それ以外でヒーローのドが取れる場所ってどこかなってことを考えていくみたいなパターンが結構ね、良かったりします。えっ、ー、と、これだと分かりにくいから、まあ、例えばこの辺、この辺にエアイと対空まとめて、えー、ライトニングで降りれるという場合には、じゃあどうするかって言ったら、あのここタウンホールにこう、突っ込ましていっちゃって、 で、えここの辺の、えーと、大砲とかいうところを、まあ、ベビドラとかでカットしていって、こんな風ですね。で、ドラゴンをここから展開していくのよ。こんな風にゴーンって。そんなようなパターンも取れますよね。こんな風に。ある程度こっちも、あのー、ベビドラゴンで削っちゃって、ここも削っちゃって、で、このラインに一気にドラゴンを通していくとか、そういうようなプランニングもできます。なので、あの、なるべくですね、えっと、天才で、 明らかにも対空防衛がまとめて壊せる場合には、それを前提にプランを考える。で、一方でもこの攻めをしようっていうふうに、ある程度決めて村を見るんだったら、ヒーローで、あの、アドバンテージが取りやすいエリアっていうのを先に探す。今回のデンデンさんだったりそうですね。ニーグルと対空砲のここのところっていうのがヒーローでも壊しやすいことが、あの、壊して、えー、空の防衛 火力を下げることができるということがもう分かってるので、明らかなんで、そこに対してもヒーローを刺していってから、えー、残った残った対空砲がどこにあるのかっていうことを考えていく。で、そこにライティングを打っていくというようなね、順番で考えていくっていう形ですね。まこの辺の あのプランニングの順番っていうのが、あのー、ある程度、まあ、自分のなんていうのかなその経験値になっているといざ、え村を見て、えプランを組む時にもそんなに迷わずに済むと思うのでぜひですね、え参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、えー、タウンホール12における、えー、天才ドラゴン、これを見ていきました。いかがでしたでしょうかあの、結構ですね、これ、ほんと、結構本当にって、まあ、本当に 強いので、あのタウンホール13、14でもドラゴンってまだまだ現役で使えるユニットですから、あのドラゴンを使った攻めをまず始めてみたいとかいう思っている方は、もう本当に今タウンホール12だったら天才ドラゴン、これから入るのがすごくおすすめです。ぜひね、試してみてもらえたらというふうに思います。 で、最後になりますが、私のチャンネルこんな形でクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。え今回タンホール12でしたけども、13、14と幅広くやっておりますので、えー、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。